әйгерім қаяқта жүресің ей қандайсың қаяқта жүресің нұрбек эми кечирип койчу айгерим ушундай болуп калды эмне кыл дейсиң эми ушундай болуп калды дайыма эле ушинте бересиң эми кырк беш мүнөт эле күттүң го эмне болуп тур эми эчтеке болбойт эми ооба эми кечээ күнү интернеттен гүл жөнөттүм эле алдыңбы ооба алдым эмкиде кино жөнөтүп киного алып барып келдим деп айт э тағып деле жүрөсүң сен тетақтан жактан бери издеп атпаймынбы эмне болду и сен каяктан жүрөсүң сен тетақтан жактан бери издеп атпаймынбы мен тиги атаңан арам качып кутулбадымбы эмнени неге дейді да мен тиги балта көтеріп алып кубалап жүрсө анан ба ой ошол нұрбек сени қуалап сага жетпей калган турбайбы ооба анан кийин атама сен жабып тұрсың эмнеге ой ошо го атам деген білесің ғой чурк спорт мастер да анан сен жактырсың сен мени таанышам чакырып кел деп қолыңыз салсы жұтап кетті не аш қолдың ба ооба жүр анда қайра өтөбүз туған күніңмен рахмат не план бар қаяққа барасыз план деле жоқ план жокпу мен түнү ойы ойлонуп сага не белек алып келсем деп таппай койдум да чынындачы анан сен лучше мындай кылбайсыңбы өзүң эле айтпайсыңбы азыр сага барып ошол белекти алып берем туулган күнүңө <laughs> уят го өзүм айткан айта бер айта бер эми эчтеке болбойт кичине мындай ыңгайсыз болуп атат го <laughs> жок айта берчи айта бер бүгүн сага уруксат анда <coughs> мен азыр могу телефон көтөрүп жүрбөйүнбү анан бул байкуш мынтип чыгып да калат да анан сен эми макул болсоң анан айфон сегиз эле алып берип койбойсуңбу айфон я эмне дейсиң айфон сегиз <laughs> негизи ооба жакшы телефон ооба эми канча турат эле ал айфон сегиз ал азыр элүү же алтымыш миң сом эле мына айлу айгерим мына айлу мындай мындан дагы оригиналдуураак бір нәрсе айтпайсың мен айфонду баардыгы эле көтөрүп жүрбөйбү азыр көшеде мындан да оригиналдуу эмне бар мындай башкачараак бир нерсе анда давай мындай кылабыз сен мага инстаграм одноклассники фейсбук ватсап контактылардын парольдорун бересиң анан кыздардын баарын бир жаңанын өчүрүп коесуң анан ошол мага мындай чоң белек болуп келет да егер мындай жаңа айфон деп аттың ғой ошо арзаныраак айфон тапсак болобу сураштырып мага ошонун паролдорун берип койчу телефонун алып бербейм э пароль әке мен сені өтіп сок алып қойдым рахмат компот алып қойдым қана пирожный алып қойдым қана <coughs> пирожныйдан ал қана кел ал бұл саған э, жөлін алсаң бұл уақытта мен саған алып қойбадым атайын қарашы қандай соның қоз болып тұрады мен аябай тойып келе жатқанмын да <laughs> алтыным келемін кичине жеп қойчуму кичине мына жарымына чейин жесең анын үстіне алтыдан кейін тамақ жебеймін ғой білесің ғой неге жебейсің атайын мен саған сюрприз қылып алып қойсам бұның ішінде шакек бар жечи неге жебейсің мен жейсің кетіп қалдың кетші қойшы қаяқта жүресің әйгеріме кетші қойшы нұрбек менден саған супер жаңалық бар нұрбек мен мына құлағымды мына жерден мына жерден мына жерден ана мына жерден мына жерден мына жерден қылып тұрып үш жерден үш жерден так бір екі үш бір екі үш алты жерден кештіріп жатамын қандай дейсің ушунча болду мындай э, шакек тагып туруп пардо илип койбойсуңбу эй нурбек мен бір кино көріп айтып берейін бе кино иә қандай кино индийский кино көрдім әйгерім только мынау билеген ырдаған жерлерін эле өткөрүп эле айтып берчи макулбу макул э? башында шахрукка шахрух деген бир мындай кедей бир адам болот экен да Anam ne oldu anam? Anam efendim үйленишти. Үйлөнгөндөн кийин тойдун аягына Анита мен турду аду. Не oldu? Эмне күйлөп атасың? Эмне? атасың? Айтчы. Не oldu? айтчы айта берчи эмне болду эмнеге ыйлап атасың эмнеге чакырдың мени тынчылыкпы апам деген экөөбүздүн үйлөнгөнүбүзгө каршы болуп атат ыя апам экөөбүздүн үйлөнгөнүбүзгө каршы болуп атышат дейм каршы болуп атат айгерим эми ошого ушунча ыйлайсыңбы д анын эмнеси бар экен эми мен башка деле кыз табып алам анын эмнеси бар экен эчтеке эмес эмне так Нурбек, қандайсың жақсы екеуіңіз азыр ұшыл уақыттан ұшыл секундадан баштап сүрішпөйбүз ай неге эмне болду сен деген билесиңби сен кім экениңди сен дегенчи сен сарансың, сен битирсиң сен колуңан эч нерсе келбейт Сенің кесе болса кан чыкпайт а могу сөйкөлөрүңдү болсо мынакей өзүң сатып берген сөйкөлөрүңдү эме Қармадағы өзүңдүн кереңге жарата уктуң го э айгерим канамын коробкасы тау ал өзің тарап